बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर आज 9 जनवरी को अपना पैंतालीसवा बर्थडे मनाने जा रहे हैं पिछले कुछ समय से वह शिवानी डांडेकर को डेट करने को लेकर चर्चा में है लेकिन दोनों ने कभी भी इस बात को पब्लिक फोरम पर माना नहीं है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं इस साल की शुरुआत के साथ ही दोनों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने प्यार का इजहार शुरू कर दिया है शिवानी तो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती ही थी